Hallo, Bertemu lagi di channel YouTube Driver Online Pekanbaru. Ya, selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Mungkin teman-teman pernah mengalami yaitu akun yang gagu atau orderan yang sepi atau sudah keliling-keliling tapi tidak dapat orderan juga. Oke, kali ini kita akan membahas masalah GPS terkadang driver ketika jalan GPS nya selalu ketinggalan jadi untuk itu kita akan kasih solusinya yaitu dengan menggunakan GPS locker oke langsung aja bagaimana caranya pertama adalah kita cari aplikasinya di Play Store oke kita klik Play Store ya lalu kita ketik GPS Locker atau bahasa Indonesia nya pengunci GPS oke kita klik oke ini ada muncul lambangnya seperti ini GPS yang ada gemboknya kalau misalnya belum diinstal maka kita install dulu klik install ya sambil menunggu jadi GPS locker ini adalah menjaga agar GPS kita selalu ikut kepada drivernya atau akunnya jadi penangkap sinyal punya lebih kuat oke setelah install kita klik buka ya kita klik close saja nah ini kita izinkan ya di sini ada settingan ya ada titik tiga sebelah kanan kita klik ya di situ ada kita cari atas setting nah di sini ada tulisan setting auto lock on boot ini kita on kan lalu force update GPS data unlock ini di on kan semua keep screen on di on kan turn off juga switch screen di on kan in miles invite di on kan nah terus ini choose aplikasi for button quick start nah di sini ada Google Map muncul ya ini kita ganti kita klik gambarnya lalu kita pilih aplikasi misalnya aplikasi kita Grab maka kita pilih Grab kalau misalnya aplikasi kita atau akun kita gokar maka kita akan pilih untuk kita cari akun gokar ya kita cari dulu ya ya ini contohnya gokar lalu di bawahnya atau start choose question of after the be fixed ini di on kan and after flag di on kan ya semua di on kan lalu back ya ini ada tanda hijau ya nah ini mati lalu kita tekan nah loading ini sudah aktif ya ini sudah aktif kita tinggal jalankan dan kita tinggal nunggu orderan mudah-mudahan dengan ada GPS locker ini maka GPS kita akan selalu muncul dan akan mencari orderan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman bisa menambah orderannya tambah gacor dan cepat tumpul mungkin sekian ini dulu untuk kali ini semoga bermanfaat silahkan teman-teman klik subscribe untuk informasi selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh